Hi guys! Um, maggagalbi po kami ngayong araw na ito. Ang aming hapunan ay galbi. So, watch lang kayo guys dyan. Ito yung mga ingredients ng aming galbi. Thank you. Yan guys, ganito yung paggawa. Kukuha tayo ng karne. Kung gusto natin. Lang, maliit lang. Ayan. Tapos, yung sauce, at kimchi. Tapos, babalutin natin. At isusubo. Yan guys, pork naman. Ito mushroom naman. Talagyan natin siya ng mushroom ngayon. Ayan Kimchi ulit. Babalutin na. Mmm! Squid naman guys.